آتش بدیل افروخ چشم مست فتانه آتش بدیل افروخ چشم مست فتانه خنجره با جانم زد تقی تزی میشکاند خنجره با جانم زد تقی تزی میشکاند تقی تزی میشکاند آتش بدیل افروخ چشم مست فتانه آتش بدیل افروخ چشم مست فتانه جانم زد تگی تزیمش کنم تگی تزیمش کنم من بغارت بود حسن ماهی تابان من بغارت بود حسن ماهی تابانا مرغ دل بشر قامت دیده روی خندان خنجره بجانم زد تقی تزی میشگاند خنجره بجانم زد تقی تزی میشگاند تقی تزی میشگاند گشته شام تنهایی در فراقی هجرانم قلب من به شوق بوی عطر زلفانم شیشتا شام تنهایی بدی لفروخ چشم مستی فتانه آتش بدی لفروخ چشم مستی فتانه خنجر با جانم زد تقی تزی میشکاند خنجر با جانم زد تقی تزی میشکاند تقی تزی میشکاند آتش بدی لفروخ چشم مستی فتانه آتش بدی لفروخ چشم ما فتانه خنجر تزی میش گانا